De inserts, die sla ik er altijd in met een hamer. Wat ik doe, hier achterin bijvoorbeeld, hè, leg ik de insert en druk ik hem zoveel mogelijk als ik kan erin. Leg ik een klein leg ik een doekje of iets dergelijks. Hè, iets wat een beetje, eh, misschien of een stukje, stukje leer of iets dergelijks leg ik hierop. En dan leg ik, en dan neem ik een, een eh, teflon hamer. En dan kan ik zelfs, kan ik gewoon door op de buitenkant van de boot te slaan, kan ik de, kan ik de insert helemaal tot aan de bodem van het gat slaan. Maar je moet wel een teflon hamer gebruiken en natuurlijk niet een stalen hamer, want dan kan je natuurlijk de, de boot beschadigen. Zoals je ziet, het kan voor de rest voor de boot kan het geen kwaad. Dat geeft voor de rest geen, eh, geen beschadiging.